इंदौर से पंकज संघवी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है पंकज संघवी के बारे में बताया जाता है कि पंकज संघवी ने पहला चुनाव उन्नीस में वल्लभ नगर वार्ड से लड़ा था जिसमें वे जीतकर पार्षद बने तब वे भाजपा में थे बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए उन्नीस में पहली बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया सुमित्रा महाजन जो नब्बे से सवा लाख के अंतर से चार चुनाव जीती संघवी से कड़े मुकाबले में उन पचास हजार वोटों से जीत पाई थी 2009 में वे महापौर का चुनाव लड़े यह भी कांटेदार मुकाबला रहा संघवी को भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे ने करीब चार हजार वोटों से हराया था 2013 में वे क्षेत्र क्रमांक